Sigo en la misma vida loca de siempre Expectante y falsamente sonriente Quien dice estar feliz por estar con gente Es la que el otro día quiere tirarse de un puente Sigo miedoso con más cara de valiente Por ver a la vida jugar me pone impotente al rap en mi vida lo quise de peque Porque para ser futbolista hacía falta cheques Sobreviví un muchacho al soldado de plomo Luego me encerré como Springfield en el domo Al crecer como nené tené ganas de tener todo Después agradecer por ter sido y como si no son problemas serios no lloro Si tengo a la debilidad enfrente me incomodo Es así gafas de sol y me voy de joda con mis lobos Que son mis amigos de oro yo No hoes, armamos un blunt y nos vamos al infinito como boss Perra con el boss baby Con el flow de Biggie y atrevido como Slim Shady yo, oh, no hoes, armamos un blunt y nos vamos al infinito como boss Perra con Baby Con el flow de Biggie y atrevido como Slim Shady Sigo la misma de siempre, con lo mismo de siempre Ellos saben cómo comportarse y son influyentes Decir que todos los amigos son falsos plebeyos Entonces ¿por qué les seguís el mambo a ellos? Perfil bajo y el falso al carajo Después querrá venir cuando caigan esos fajos Respeto a quien respeta como yo trabajo Por más que sea terco y no tenga halagos Dios bendiga a quien escuche, Dios bendiga a quien la lucha. Todos tenemos objetivos, pero no 500 lucas. Por eso el sistema te da reglas para que cumpla. Por más que tengas que aguantar que en la cara te escupa. No soy un soplanuca, soy el flaco hijo de puta. Al cual miran con lupa, soy bicopa con la putas. Lo dijo el Diego y todavía lo con la chupan. Yo soy blanco, negro, que no se nunca no hoes Armamos un blunt y nos vamos al infinito como vos ando con el boss, baby Con el flow de Biggie y atrevido como Slim Shady Yo, no hoes, armamos un blunt y nos vamos al infinito como vos ando con el boss, baby Con el flow de Biggie y atrevido como Slim Shady